alamu mugende muwone nga ngati era hmm. botagenda mba dokita ngabo abesigika alabi abakabu zwe bakoze dagala anti abakabu ani agenda mudwali no mukule munena dengamu ndinaina abawa kete abasumulule moto kana bato bato bonga basokole moto kati kuba kusimu noti musambu noti em kinana mu musambu nsambu mu emukumi na mukaga noti musambu noti emu kinana mu musambu nsanvumuemu kumi namukaago genda ojjanjabibwe kansa ojjanjabibwa ebibumba ojjanjabibwa esukaali ekyo tukibagamba muwulire abatawulira mm, noti musanvu noti emu kinaana mu musanvu nsanvumuemu kumi namukaaga ate ekirala kyenjagala obategeeza nti omuntu yenna ayagala okuteeka sente mu puroguramu yaffe eno ettaala waliyo kampuni zandi agadde ogitekamu sente okugisponsalinga eh, neba nga esobola okutambula obulungi amazzi temugalaba wano ku mmeeza gandibadde gabiirawo kubanga naye tetulina sponsa kati bwubanga oyagala okututeekamu sente puroguramu eno ebeera kulwomukaaga ate netugiddamu ne ku sande kuba ku simu noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri 89 ojje tuteeseganye tulabe nga puroguramu eno ogiteekamu ensimbi kakati bano be bakirabira property consultant batunda poloti ettaka n'amayumba ku luguudo olw'emityana nga basangibwa jjeza ku namirembe stage kakati osobola okubakubira ku namba noti musanvu notm nsanvu asatu mu satu kyenda mu munaana noti musanvu notm nsanvu asatu mu satu kyenda mu munaana abo nno bo tubateekako n'omukono nti nno be bantu b'osobola okusanga n'ogula poloti n'amayumba nga tebiri munnakane kati mukulu tamale ngenda kusoma messagi zino mulundi gumu zonna nzimaleyo ono aga nti bannange tamale yegendereze bambi tukyamwagala nnyo atuyambe ku gamafiya nze mutatira fred ow'emuduuma mutatira ono ye pawulo wano enabweru naye mwebale kuweereza naye mukulu tamale yegendereza abasajja batemu mhm. ono ye akiiki agambye nti mukama weebale okutaasa tamale waffe gwe twagala ennyo ono n'agamba nti yesali enaakulabye wabula kiri uganda mukulu tamale wegendereze akati mukulu tamale abasajja bogere amanya nafe abantu ba bulijjo tusobole oh, okubaboola kakati ono ono bamuyita frankfrank mm. akuwadde enfa eh, eh, eh agambe nti nno mukulu tamale nti yesu yakuuma sitaani takuuma eh. kakati obagamba nti no ah, ono yeaniayonawali kusako yaffe emengo naye akutumidde nyo naga nti no eh. webale ah, byonna byonna bonna bakusabira kakati mukulu tamale emirundi tweyongere kugenda mu maaso ekikulu hmm. pulogulamu nga zino kigundu oyo omugenzi hmm. yagenda nakola ekintu abasiramu tebakitegeera kiguru yakaa tuli munsi yabakafiiri nolwekyo bwetuba tukola bisinesi wemasa akomodatem kuba byebasinga obungi mm. kigundu ngaayina ekifo ekyo kyali yakoze entebe mm. nga nomwenge mwegule naki loza pooko yetalimu abasiramu nebamufumirira kati watulidde separate commercial and gon kati mwamakampuni mangi abalokole n'abasiraamu mm. agaali gazze okulanga ga mwenge bebalina sente mm. kati aba omwenge onabalangakakati mumwina okwawulanga ti ekanisa weeri but this radio nabagamba nti byabula oyo mulaba mm. byabula kanisa yabungereza yamukola okuana mubasajja amaanimane the church must move akulira ekanisa yabungereza kati wecanterbury teyasoma theology mm. no yagenda kolaki yagenda yali oyerekeza ekitiibwa so wetufuna sponsa yenna gyawagireprogramu yaffe nabasiramu namwe mwawule tv naki nebirala kumaaso nediini yamwe kumaaso okujjako ekanisa eh, manya nga ekintu kyakanisa nga gundi officially hmm. ekyo mukiteeka ku madiini kati etwali mu munno nkola mu lupapula lwa munno ekimu ku kyalusuula osborn yaleeta ekirango mhm. nga kyamwaka mulamba omulokole kereziya netugana okiteekako nebalanga kondo mu kereziya neuganda nga tebalanga kondo nga bonagagawala okukamala nga yakuba buk yes yali libulo fe twagwa you must understand nti i separate this from this kakati njagala okwongera omukyalo oyo mubuulire mm. nti tebalina kyebatusomesa ogundi ngona omutuluuza mm. abadde amanyiddwera yesimbye mm. nibamuwangud gundi ensiime sebutuulo sebutuulo omwana nawudde nti yakubye ah. wansiime sebutuulobamuwangunaye ah, ah, eyayimiriddewo atya ono gwe bagambanga nti mariyamu kakati gundi yamukubye ayisaba mm, abantunze kyembagamba kiti kimu ebyo si bya ddiini mugerera ekintu eki ate nawo nti lwakirevula ndibakaluba mukasa mm. olweyambula enare mubwati afuuka daliki olwo nadda eh, abantubakyayisa kabanda olweyambula enare mubwati nafuuka omuntu bano bonna baminisa ekyabakubizza abantu babagamba obuganda abaganda babakubye nebabasanyawo ne mayiga tebamwagala bamuba nebamutta mayiga bamuba nebamutta nti owekabaka emotoka emotoka zakabaka bezinywa mafuta nga nze nfuna sente zomuganda musomero mwemulowoozi singa obwakabaka buno abaganda baali babwagala nnyo mm. oba teyali bukubye bwali bunyunyunsi kiki ekyagana okukola nga obwakabaka buvuddewo abantu bonna bwe bayogera ku byobwakabaka mukinana babigoba mayanja nkanji beyakola wakabiina teyafunayo namuntu ebyobwakabaka museveni yozze nabyo bwetuyitakuwamayiga konvoyi bwewamayiga konvoyi kitegeeza atya n'abantu ate nga muntu wabantu yandibadde waffe yes ekitegeeza kati oyo mufu museveni bwemuwamayiga nomuwa konvoyi oyo mufu tekyalina ekyakunonyeza kubanga oyo katikiro yandibadde mu bantu kabaka owebweru naye buli kaseera bubadi buli kaseera bubadi yetalwanira ku muganda n'omu sebano bokka hmm. waliwo oyingirya sebanakitta bamugoba saida bumba bamugoba nikidu makubi eluwero luwero natanganganene naduli omukubi waliwonrm bagikubye bubinya ate muluwerowaliwo eh, kyetuyita to be defeated and to lose an election president ye nalowooza nti abagenda omunonyeza akaluyekusaasira abagenda omunonyeza akasuluyefulufiga natuma nomwanebukyamaani abuganda likitiratirevo abaganda kambabuulire nagenda anasoma ebirango byabafu mulala nabawerekera abagenda okwogereza balala neyetika ekita kyomwenge era nze nabagamba nga nga nkyali ku nbs nembagamba timwonoona abantu omusajja nga kasumba asoma amawulire ag'amaanyi temwyinza mutwala kukola traffic reporting olumbe mukiseeritambula eh, eh, oyo mumuleeta kusoma binene abeera used ku biki toyinza kumuze baliwo bajja mbunanga amasuutinange mirundi nasigala ku binene yes zisikyakola butonotonoyinzagamba nti gwe bwikyamaani enjako ejagiwa ku baanabo enywako olumu abo banayeza musee hazenaali mulichit that level nti zekyayina betumako kwabo bonna abo ani gwotuma okwogereza nti akulembeddemu nti kubafulufika akumanya abantu eh, naye nomugamba nomuwaana buli kaseera maido tafulufika yalesa eki we must go back at the drawing board where did the rain start beating us naye oyo omukazi oyo yennyini abasoga bakabye olwebikajja obadde oyogerakiyo omukazi abadde ayogerakiyeka ono bobiwaini mukazi gwe bobiwaini yakuleese totwoga netutujejembera va ku baganda eh, wano baziriyo yagenda nayogera ekigambo ekyobusiru hmm. buli omu yonna amanya agamerera ku baganda buli agala okumera ebibuna amerera ku baganda ani yakubikubuuziza oli minisita wakigu oli kigongo kigongo eyalyogedde ku lwabugandanaye mukozi gwe lwakitbajja tebajja bbabatula omuganda kas walugundi yabavumu ani yeah, erikaruhanga nagamba hmm. nti eh, kondo yawona amasasi emirundi ena <laughs> ondogundimajambere oba yabafumaki <laughs> teyaddukira wakabaka kwegayiriaabaganda bamala gafumak obawulize ebikoyi naye yatuyisiza tategeera nkugambye nakola nebanadini eh, gwe wenyini mukazi gwe gwolemeddwa uwine parliament by katese of bobi wine bobi wine had to go back to your constituency nga wetase nyini bwakaba bwakaba bwakaba lairo lekanimbero basiri yagenda nayogera ekigambo kyobusiri bwembanga muwogera nzamunotetwebulis naye bwembanga muwogera muwogeranga ebyamagezi baziye yagamba bakuba baziye bamutuma mu lubiri nga bakubya abantu awona wona mundebaluddawa hmm. kakati nga babalese kakati baziye nagaa nti mwe abaganda mulindo bwe endogo eri lwatta gikuba etambula mhm. omusajja yali musajja mugumu banna nawanika omukono namugasa banna kyembuuza abaganda tuli endogoyi nti pawulo muwanga minisita defense endogoyi mhm. amatama ntengo miriam kobata endogoyi ngaamatema ntongo mhm. kale nali nsubuga ndogoyi mulumba ndogoyi wabasiramu owenamirembe misairi kabuma ndogoyi teyakola apologi yakola apologi yes bwoba tolina kintu kyomanyi alina ekimutujja that woman is guilty conscious because she came back to parliament through no the influence and the power of no you are failed if museveni needs to change minister this woman should be changed tasobola netiwaka yabala dc oba yasomesanga primary i don't know nayina kantu kaleesi sikategedde nti mr tamari mirundi are you aware that bobby tumukunde cia and others are grouping for a bigger comeback that bobby's no, home will basula nebipapula bakola nache eh. nenze mbagamba ti bobby wayne waliwo abantu president ye akola ebintu bobby wayne ali mukiseera kizibu nyo ngo hmm. inambidde mhm. kuba kati dp yafa kati inambidde hmm. oyina mpuuga hmm. oyina nambozi oyina batandikidde okumuwagulako ku lukwaka tebamuwaguddeko bamuwabuddeko abajja bafuga nga taliyo mupalamentekisoboka <laughs> agenda bafuga talina bwabafuga zenagee mhm. nti bobi wine alinga omusajja avuga emotoka ya boxbod nayengebirimutabimanynate kati bobi wine problem gyalina nti abantu bano bamwerippyekobo ne bahivinga eh, naye fe tekitufaako naye teyakivinze ti president museveni musunderstand nti gavumenti yebagizanyiddemu naye nekyokubire presidentministry yeeducation toyinza gizanyiramu omusajja nga miyingo nono omukazi banange banange maama kajanja mm. maama kajanja abantu omanyikye bategeeza nti <laughs> abantu nebategeera abantu nebategeera nti tulina okuweebwa lediyo mm. ne tivi za museveni okumanya bajoze museveni nga museveni weyalitegeredde fe tuita open indicators mm. museveni yatongoza eggali yalabyekagivuga mukyalo mukyalo gyebuli nebufuwaliwagivuga ah, ah, bubi omanyi nti abantu babadde babaga nti akakowe kali akamuseveni tomwogerako Eh, kimanyekisabakako newuunya era nze munjagalanga nnyo nga bano abaana bebanjagala the way they responded okujja okunnunula nategedde mu gavumenti nkyali muganzi lwako okyo hmm. bamubuuza eggombo nti onoonya kalulu ka mukazi wo waggulu tuteekeyani <laughs> n'abagamba ebyowaggulu byammwe nze nkimye kalulu ka mukazi wange naye nga balwakokoojo bebakoze sente empitirivu mugavumenti ya museveni museveni naye nti ekiseera yeteeketeeka agende kubanga abavubuka bano tebamulabako ngaalwana abavubuka bakuze ate kisanji ekijja bakajja kuba beyongedde ngaabakadde bagenze olwoza teyandi bade kirungi nepresidenti neyeteekateeka yetaaga minisita wa kampala mm. ategeera nti eno si capital city kampala ezino ti capital city mm. kampala baziikamu abempologomaempologoma balinamunabemamba yes mm. kakati omuntu gwolina afuga kampala alina okukitegeera nti kampala si capital city mm -mm. kampala enzirukanya ya kampala yanjawulo nti simanyi kampala tumufuula osolite ngaafugibwa pulezidenti eh, eh, buli kibuga kyonna ekiganya okulakula nakufugibwa pulezidenti address the real issue eh, wano omusajja kaloli zaali mukibuga muno mm. kaloli kitegeeza buvundu omusajja wanabugabo bapudiirwa kati bamukiriza okukola okuyola ebisesemu ebirimu kampalaati bibeerawo bitya tikavenja kalolize tikavenja eri ebivundu naye notigomya abantu notigomya abatembeyi notigomya ababodaboda notugira obukazi buno bwojja ekibuga buno obukazi obuva ekibuga krc kakansala nekaja kabeera kaminisa kakampala kuba kalimu abaketeddemu nibaleeta bu mayambala nibwasama kati mayambala aliruddawo mayambala aliruddawo talina mupiira gwa motoka nibagoba taxi yona nibajijjawo emipiira okimanyi nti emipiira gina monopole emipiira gina monopole ani agireeta mandera yekka ekitunda tioli mulala yena agireeta nze twalina amakampuni makumi aga nga tuleeta amanda mu uganda bukenya yagenda nagenda nomusajja bamwita kabonero bonero tubuuzaga nagendayo nemugandamugandanaga nti aa gugula kunze nga nze ndeeta nemuga kale katulabe agayina tegatunda twagalawokaganobuzangaonoomusajja ono omuvubuka gwebakubye eradda mukyabukeye hmm. museveni amukwata amukuba ekabangali amuyingiza sentinal bank ewobulenzi galabuzi e hmm. amubuuzenga nti ono wamuwa sente emeka gwoga nti wamuwa emiliyoni ki kikumi tebaliyo ayoola egalabuzi ayite abeeruweramu be ku kabangalibayingiza abantu mu sentinal banka egindi sikubagulyawo akawunti mm. ajjayo okutya ngaobanja meka miliyoni bibiri sasayininga wano bamuwa kumi nga naye galabu zalinda nabeerwamata ne bamalawo emyaka ebiri nga tebalina babayambimuseveni akwate egalabu zamukubekabangali ayite abeeriweero bonna bonna bonna sente zeyamuwa mseveni tayina kyakkola in the interim. Ekitegeza, if he is going to retire here, he must have a, a gundi, a, a security. Chovoleba nze nkuganti, ba member of first family, ba ino kwe kwa atiramu. Tisodo, akulebo office mchibuga, mwafunya information ya atuali ya muganda we. Mm. Ngataji bulo kinza, tegerenti chitu chikuata kufamilia ya fwe. Gavumenti ya Museveni ya yavudde ko famire yabo yijoko na yoneja kugwa ono gondi mu hosako la bintu ebi mm. umuko ya singo kutawanya abantu amata eh, amaliba enyama nogamba abantu abenyama enyama nobagamba mbusimanyi enyama bagiteekamu faladoni bafune ekyabakinjaki nekkbamawulire gakonekonnaabakinjaki bwebali kajimba ako <laughs> Eh, abaganda bangu nyo hmm. abaganda tebagala bifo byagavumenti abaganda balekera ekonomi yabwebatambuze ebintu ebyo omuganda tayagala kumuwa sentenga tumaliriza nrm tegendene president museveni mu 2five ah, ah, years si politics mwangu nnyo hmm. ekisooka eh, wati ava todu si bano banamugambo byebogera hmm. no gete yobaganda the question is not mengo oyoluwanga naye yenyini ayina rebellion mukyaki ye yatuka nobaga nti mwe babishop apatava mukampala mukima kyene wange mhm. nina ekintu kyenasevinga kereziya nnaku ezo ekyantagala ebiwero hmm? nga nakyo wakipanze nebaga nti mukatuli kinjapa kubamba malewo kati ntagali yasoose mhm. nabagambye nti muka akibishopo kazimba bwatakkakkaniko ekkanisa jjagisuula singa mukantagale yagenda wa mukaluwalira tebyalifulumye era bwekiriera nze nabuuza kyakyeremu etya okukuuma ekintu kino nga kyakyama nkugambye nze mmanyi mu kanisa ayina abakazi ababiri mmanyi mwekereziya was forced to seek a retirement eh, nga zadde kyakoze bubi kyakoze bubi kyaki omu uganda yalemereddwa era yeswaziza nnyo ye yali mugraduati ngaalowooza ngaomukazi owa bulijjo no mukazi munda wajja nagamba ekigambo ate gwe tekikola think about the charge yes. nze omukyala yajja nagamba nti omusajja mugundi eh, ba ate yalina minisita tiyazadde omwana mumuwala waffe nemugaa nti oyagala kintikulaba musebe nemugaa yowa stupid famiry yamwe gyoyononanaliwa seewamu obusungu bukukutte oyagala kwonoona balo bati remembe about your family kakati kankubuulire mirako ya haja alagidde sebagala tagenze nayo kakati sebagala yagudde namukuba sempala oyo omuwala yava ndeji najja enansana gyeyava omuwala mwesitaana oyo nabir hmm. naye kakati bwabadde alayiringira ku famiry yaba sebagala tegudde egudde naye nga sebagala yakola ekintu kimu kuzanya nasoma saasoma navaawo ngenza kuba tdng gisuddenagendaconference eh, nalimu nayogererayo olusungu olufu aiwasaspy aiwasaspy famiry alisagisi bafrancis walugembe famiry zaabwe bazitta waliwo famiry zitegerwako batalingaya kyobula nti nzembaesweri mulondo omwana owange tasobola kuva muki munumba alina okubeerayo nebbobwenge bwakijjawo way saagala kuyingiza kisirani mu famiry kiga nti abo tebamalaako bakyukakyuka abo bakyukakyuka njagala aga nti oyo mutani wa mirundi oyo mirundi yali tamenyawo kigambo like my father ne mukyalawo wa dipi tavaawo bamukube kati bali nkwambula erambula erambulanaye ekintu kyasinza okunyiiza ekyasinza okunyiiza ku kazimba bo balowooza nti ntagali yeyasula nekyakyovugalakakatikazimba ne bwayimira ku kitooti eh. bagamba bebamuatekazimba ah, ah, ye kyakyemukabirira eno kyaki gye bakuba eyagoni mbakuba mugezi twaliguza abasajja ekiro ne bagikuba ne bagijjawo kyakiyomunda ebekabire kazimba kuba bagamba nti ekanisa yo tekirinamu interest luwalira yabadde atoba eh. kale omulungi omulabi wa ekigtv kakati abo nabo bali mu sikando zaabwe balwana na sikando zaabwe naye kerezi erina sikando zaayo nti banaabekibuli emotoka zabatuulira noga nti ate baganye okulonda nga baba bainfluensinga <laughs> anisusondatpoitikpoisirebusabayivu naye mbayo abalake batuvume eh. naye mbayo totwereegamu eh, eh. mbayo tujjaku nga abaganda odduke mm. if you think that we are fools No, no. But you go back to school and study political science and assess the factors. ogamba abaganda nti bali tribalistic mugisa eyawanguddeono ah, ah, omuwala malenemukiwaffe lwaki luli bwe babadde bayitamunabakoba ah, yawangula emitana yali mugandanabakoba kalwanga e kalangwa <laughs> kalangwa badalesi ne mwala wene egindi e lwaki ati that time you don't praise them kalebwetutyo bwetutambudde olunaku olwaleeronyongedde obategeeza nti abaagala okuteeka sente mu puroguramu yaffe eno ah, etaala mukube ku simu noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinana mu mwenda ataano mu mwenda noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinana mu mwenda ataano mu mwenda puroguramu yaffe naffe tubeeneko n'amazzi getunywako wano ate n'okutambuza tivi yaffe mbagaliza ekiseera ekirungi puroguramu eno tugenda kugiddamu olunaku olwenkya ku sawa zigenda kubeera satu paka ku nnya mubeere bulungi mweraba omuvubuka obulo semanyi wali wakalabakaiza lwakakamba e, e, e, tayabwane katonda makerere no tulina okuba omusajja bati tumusekulemu kino obusimusonyiwa bana basajja bakulu sibalinako tabu naye zero olwolanga owedde ndaga waffe omugole tuduma ewaaka kuba ensi yammwe tesoboka ensi eyammwe tekyasoboka kati kubanga mu nsobi gye baabakola they hmm. directed you to museveni ekyo mubyobufuzi tukina tuyita penaseya nkikugamba bulijjo ti penaseya kitegeeza nti solusoni yekintu kino yeeno kakati bannayuganda babalowoozesa ti penaseya yaggwanga lino kujjaku museveni kakati everysi kyobula nakugamba nti ekenya eh, bakugamba kira kintu kinawezekana kwa kenya bira mweyi mm. omusajja omu namawulire babuuza all of Moyes ministers mm. are crossing to the opposition and you are welcoming them. Mm. That, well, how come if Moyes himself joins you? Yes. Hmm. E, buli muntu yakyusiza esaati hmm. n'ateekako omunvu hmm. yawangudde mm. ekitegeeza the problem is where you are the same person this is baptismbakalubamukasaeyesera bano baminisita abakubiddwayes nembagamba nti eh, bwe batuuka mu america aligo yali azire clinton bush naleeta they came together they should go together bagenda sologani nenga nti bwekyatuuka e german chancellor shuruda yali awasiza emirundi esatu all of the three women can't be wrong kakati ate makeri yafumbirwa emirundi esatu onaaliko bwe bamubuuza yabagaa nti muli basiru omukazi omulungi nga nze naalifumbiddwa omusajja omu it didn't apply hmm. a slogan is very dangerous tukita penaseya mm. abayisirairi be bakirina obulungi abayudaaya hmm. abayudaaya balina kibaita sacrifice lamb abantu tebakitegeerasacrifice lamb hmm. kitegeeza nti famire y'abayudaaya ejjayo endiga emu negifaateninga hmm. kakati buli omu nagiwandulako edusu nagyogerera ebibi bye nebajoca kimubakijja some people say it, they don't know the culture. Nti, endigeno negena nebibi biyachi. Hmm. Kakati to politics comes a time. So, so any sacrificial lamb? Ante ah, kakati mugumusevi ni ateku muliku. Ateku muliku. Kwa tuwanda kevi hiyo. Eee, eh, ateku muliku. Ngabanu. Banuvo, temubalava. Mujia kusika lena baate bubinyo. Omuganda cha kugamba. Mm. nti oyinza okulowooza nti otuluvirize problemu and you enter into a bigger problem kuba yetalina mawuli ate ndibwomu eh, ate nange nzizeyewaate tabagoba ati abagoba nabaga nti ekiwandiko kyamwe mukitwalire tamala emirundi akisainige abayambyekoonsing yazaheraputithem sente yali asibye kampuni kikumi ate era kyamuyamba kubanga bwe yasiba kampuni ekikumi nasiba akawunti zaabwe hmm. wabaddewo riotis mm -hmm. besi yakoze plan b nabaga nti nze plan b yali yarayo you know it tewali munna uganda wano mm. akola rayo tsinga tebamu descent bagula e, yes nebona baba abasimba ebitoke business nebona baba abasimba ebitoke mu ngudo mu byalo wabera wo company eyaba wa descent basimba ebitoke district ejiwolo okola olugudo ngateise makuba matufu tiswa kwata ku conditional grant abantu mm. muna aba abana bimulaba mulina mm -hmm. kubaba we nkumi ezi kagwirawo tewali mu uganda agenda kukola riots ngaalwanira rights ze is not there nkuwuliddetebalina mu uganda tewali alwanira rights ze if it is mentioned mm. that two southern girls who were taken to India alone ati mamalanga kubasabujekitinga mm. kusire kugundi prostitution ngumwela yiva kana abasajja kubi na batana mwana niya guanga mwa amanyi ni batu wala musirota house F have you seen have you seen mm. Ugandans invading ama company agareba Read the paper that you Have you seen a, a, a member of parliament standing in the parliament to say Madam Speaker, sir, mm. we are reading allegations from a serious newspaper. This is not Kamuni. This is not Bwino. Mm. It's not. Hmm. But Musa, it is a murder. It is a Musa, it is a murder. Kakari kankovori. Hmm. Dodoviko. Mumasa sulira chingate mubi. Yakube kanisa mwasa sudechi. Mwanje? E eh, mwasa sudechi kati. Chimbuza. <clears throat> mwasasudde ki ne basama mu paalamenti dodovike kulimino did you pay him because he disoyed the church obazi yateekamu no mm. the holy spirit was katemba ekkanisa yat omusango omusango gwaliyo mu kooti ne babasingirayo abekkanisa abekkanisa be batundawo ekkanisa yaabwe bebajetundi abamagandula era nebagamba omulamuzi yabagamba temusobola kuteesana bano nebagamba nti ffe kanisa tetugyetaaga twasembayo nokuweerezayo mwawula emyaka kumi egiise akasajja kabokedde nekakubaka kanafiki kakulubya nekalaga gundi eh, eh, ani eh, footage ngaomusajja ayambadde ebyambalo adduka ekatwe nti n'omulokola abadde omwawule waawo abadde yayita omwawula adduse ngaalabe ba koti bayirifu dodoviiko akola yatuula nabo mu kanisa n'abagaa nti ekanisa eri mu ttaka lyabano bendiguzeeko mbawangudde ekanisa tugikola tutya ti afe kanisa twagikoowa bwamala yes you think there is a judge okimanyi nti bwe bagenda mu kkooti baloya b'ekkanisa basse kiboneka bakkiriza nti ekkanisa si yaabwe bamala ogikuba ne bagugumuka museveni is anod man assessman solves problems kakati ba museveni yebamukwata obujega alimu ekkwata ku sente zaffe when we are setting a very dangerous precedent mm. the other day abasiramu betundi omuzikiti gwabwe abatabuli nagununula ku lubega the other day ekkanisa yiyo bagikubye aginunudde mm. kakati kinagana kiti abasevenisidde nabokkuba eyaabwe eyeye and let me tell you mm. kati amasomero gonna gayina loans agaprivate kubanga looni ziba zijja kubaana nga bajja mu ssomero tegafunye kintu kyonna the looni bajinirizaako what will stop ugandans agitating in the villages tinaffe lino lyessomero lyaffe lituyinawo babrokers balitwala kivunulwa kityekyokubuulira nti if museven is lineyent aleme kukwata ku sente zaffe hmm. yagenda atunda ente ezo erwakitula awe abafere bamagandula ba Center is just oh, we should embarrass these people. If the government, if the government mm. compensates the vehicle, mm. what we must do, the church must become a property of the government. Bulabu mzikiti. Musame na kumumula government. Imamu wa government. Bamutu ndi kanisa. Ni government ya jimumula. Kumumula wa government. Nani ya rondo mwa uri? Eh, Hei. in a China, you don't know. To the minister, I don't know in, China, in China, in China, it's a policy. The Catholic Church belongs to the state. That's a, as, as a policy. The Church appoints cardinals exactly. and bishops. Exactly. That's why the, the, the Pope does yeah. not condemn Catholicism in China, mm. but he does not recognize the Chinese Catholic Church. Yes, he does. He yeah. doesn't. You see, you could use sentences of Babanja Miriam Rukaga Munzibi. mwejira nakalima ngate mwejira wa nakalima ye yala gidi bakube kadisha omu kubasinia police officers mwesebe nyalikele kumechangu kukuru kwa kututi hamutani ngeyo kubanga nze mtuumia wati ngalisa laundet yata chimanyi ata chimanyi wa mwesebe nisiwa generation ya muyababi era nabagambi ntebi ntwe musibie uonya abantu bano basurvive nze ba mafia why uganda nisitibanda tuka kukuru kubera